Целый день и ракета зашито бедро Ведь наследство отца травма Я остался синдром Не пробил автомат залил на втором этаже продуктового Брат говорит, ты приехал лишь своего долгополого Жизнь торкаешься плечом Игру на кармане фитнесе Я отвечаю под темный Мы каждого вырваться И так заживал кассету сапу Давай закончим Жена валюта из рук уже шомба И не спят никакой шомба Все хорошо Повесит цари, повесит ружье Когда мы запустили, все хорошо Все хорошо Берите в оплате за гаражом на друзьях удали за хорошо Меня любит путь, но все, значит, он не значит, все хорошо Сибирский у нас звезда, чай виски, что-то по бокале, что-то в границе, соловей кружок и на капельке. Я как белая жизнь, я кто-то пробовал, государство ребята, Давай посидим, встретим закат Давай закатим, встретим закат Давай не смотришь фильмы с подробом зло Повесится или повесит друзья Народ, но запомнится не все хорошо Все хорошо Ведь помается горшок Когда мы станем твоим зрачком Ныряй, ну хорошо Значит, больно ничего, значит, все хорошо Все хорошо Повесится или повесит друзья Народ, но запомнится не все хорошо Все хорошо Ведь помается горшок